骨头细到底适不适合练拳啊？我觉得不适合。本期结束。 其实都适合练拳啊，我个人认为选材只占百分之三十啊，因为很多拳王级别的人都不是说是，哎，我选你了，你长相行，我就要你了，他不是这样的，他往往什么呀，哎，出身贫困或者各种情况，在黑人区被人奴役或者怎么着，反正都有可能，最后我就要打拳，对吧？你看看成功的拳王，他不是说每个人都是那样的，对吧？但是你也不一定成为一个成功拳王，我们看看打得不错的人，就比如说你看我吧，四肢就长得比较畸形，对吧？我不是也是练拳了吗？你现在怎么想呢？ 我觉得只要是健康人都可以练拳，嗯，只要你活着都练拳啊，没腿都可以练。我跟你讲，我认为是这样的，如果你细胳膊细腿，那注定了一件事儿，就是你在同量级，比如说你六十公斤，你骨头比较细，那相对来讲，如果你正常训练的话啊，那你的身材偏向一定是瘦高瘦长。那这种选手其实你距离控制范围可控性更长一些，有可能别人踢腿踢不着你，打拳打不着你，但是你一个拳砰很轻松打到对方，你的射程范围更广啊，你辐射面更好，你有相应你的战术更灵活。 活一些，对不对？但是你说你骨头细，我就不练。 对吧？那我同样公斤级，我比人还矮，那咱非常抱歉啊，这种情况我们不讨论。那还有就是另外一种选手，骨头粗，对吧？骨头粗，那他的情况不一样，他没有那么灵活，可能，对吧？骨头粗可能稍微壮一些啊，像我这样这种感觉，骨头粗，那他可能是个重炮手，他是相对来讲呢，他更阵地战一些，对吧？你的先天条件可能决定了你未来的一些战术走向方式，可能更加偏向什么样更好一些？高个子、矮个子，或者稍微壮一些，或稍微细长条一些，你都有你的优势啊，所以没有练拳的不是，包括很多选手，你看到。 韩国的选手啊，单臂作战，人家不是骨头粗细的问题，人家是少一只胳膊，少一只胳膊去战斗啊，拿了世界冠军。所以现在最重要解决的问题就是你要练啊，而不是问问题，闭嘴，开始练，做一遍比想一万遍要有用。